Beraz gu Diabolo Kiwi taldea gira, garazitik. Eh, taldea osatzen dugu ni leirek, amaiujek gitajan, aiandek basuan eta julenek baterian. E, baitugu emezortzi eta hogeita bost urte arte, artean ditugu lehenik eh, hasi zuten eh, eta Julen etxe eta irugarren eh, batekin, Xabi Dupuidekin, eta horiek sortu zuten Diablo eta egin zuten konzertu batzu, gero gelditu zuten, eta laukotean behiz eh, sortu da, da taldea dela urte bat. pentsatzen dut zailtasuna handiena gehien bat eh, materiala dela edo gero guk e, eh, santza dugu edo suertea dugu e, e, errepikatzeko adibidez errestasunak ditugulako, aian diren etxean e, errepikatzen dugu baldintza aski, aski honetan eta gero ez dakit e, pixka bat e, Gaur egun e, musika talde, taldeak ere jotzeko behar dute hainitz komunikatu eta hortan ere lana komunikatzea ere edo komunikazioa lana lana da. Guretzat euskaraz eh, kantatzea eta sortzea importanta zenen ustez denek gure ama hizkuntza dugu, denek egunero euskara erabiltzen dugu beti lagunekin, familiarekin beti beti eta guretzat zinez naturalki eginda euskaraz konposatzea eta euskaraz kantatzea hori bai ginuen eh, evidentzia bat bezala gure izkuntza zelako, hori erabiliko ginuela. Eta funkia jotzen dugu pixkat gure ara, guk entzuten bai ginuen eh, musika estilo hori denek eta eta bola dantzatzeko eta maite baitugu pixkat eh, freskotasun, funkiak ikartzen duen freskotasun edo hori. Bada eszena eszena dinamiko bat, jandunke, uh, eh, Euskal Herri mailan, eta bada autu hainitz egiten da, estilo hainitz jokatzen dira, musikatalde hainitz bat dira, ez dakit, eh, abian bagira, e, eh, beste leku batzutara, e, bo, pentsatuz, e, ere ez dela biziki gune urbanizatua edo. E, badala ere mugimendu eta Euskal Herri, Euskal Herri osoan ere jango nuke erabideen, edabideak eh, ere laguntzen dute e, plaza, plaza hori indiarazten eta, eta pentsatzen dut e, horren bitartez ere musikariak elgar e, tresnak badirela ere musikariak elkar ezagut dezaten eta badela ere konsientzia bat edo komunitate, musika komunitate konsientzia bat ere jamenke. eta, eta beraz taldeen artean ez dakit izan e, kontzertu bat eh, lortzeko eh, bait taldean artean ere e, la, lagun, laguntzak ere ongetorriak dira eta, eta bat ditu.